Halo teman Trailcar, sekarang gue bakal bahas kesalahan umum yang dilakukan oleh gitaris pemula atau mereka yang baru mau menjadi gitaris. Nah, biar lu gak kejebak dalam kesalahan yang sama, mendingan lu klik dulu tombol subscribe dan lonceng di bawah ini. Soalnya channel ini berisi berbagai info mulai dari penting sampai yang keren seputar topik gitar. Inilah daftar kesalahan umum gitaris pemula. 1. Salah pilih instrumen. Ketika lu ragu buat memutuskan akan milih alat musik apa, biasanya bakal ada yang saranin belajar piano aja. Kalau teori musiknya udah tahu, ke alat musik lain gampang kok. Ini saran nggak sepenuhnya salah, tapi ya konyol aja. Sama aja kayak lu mau jadi pemain bola, tapi disuruh jadi atlet maraton dulu. Soalnya pemain bola kan harus kuat lari keliling lapangan. Dua, salah pilih gitar. Ini umum banget dan biasanya lo bakal dengar orang nyaranin gini, beli gitar akustik aja dulu. Kalau udah bisa akustik pasti bisa elektrik kok. Atau sebaliknya, pakai elektrik punya om aja tuh daripada bulukan di gudang. Kasus pertama adalah lu mengidolakan Tommy Emmanuel atau Kiki King dan malah dikasih gitar elektrik sama om lu. Ya sama juga, lu gak bakal dapat ambience yang sama dengan tokoh-tokoh gitar idola lu itu. Saran gua, pergi ke gudang om lu lalu foto dan izin kom lu buat jual gitarnya dibuka lepek Baru duitnya dipakai buat beli gitar akustik idaman lu. Kasus kedua, kalau lu mengidolakan Slipknot atau Avenged Sevenfold, ya lu jangan beli gitar akustik lah. Lu genjreng-genjreng sampai jari lu lepas juga gak bakal dapat feelnya apa lu mau nguliknya di akustik dan baru menikmati hasil ulikan lu itu di studio sewaan dan di sana lu baru nyadar kok feelnya nggak dapat ya terus buat hidupin distorsi aja lu mesti minta tolong sama operator studionya dan lalu ada teman lu yang ngerasa pintar saranin lu buat beli akustik elektrik aja gue punya kabar buruk jumlah fretnya nggak bakal cukup Tiga, salah pilih lagu. Semua gitaris pemula mau cepat kelihatan jago, benar nggak? Lalu milih lagu yang susah buat dipelajari dengan target di acara 17 belas, nanti lu bisa nyumbang lagu. Gue mau kasih tahu itu sama aja dengan lu baru beli sepeda fiksi dan mau pecahin rekor nasional dengan naik fiksi dari Aceh sampai Irian. Ide lu bagus, tapi target lu yang nggak bakal sampai dan ujung-ujungnya lu nyalahin ortu lu yang nggak nurunin gen musisi buat lu. Hah? 4. Salah pilih materi. Mirip nomor 3. Gara-gara mau cepat bisa pamer, lu pilih materi yang tingkat kesulitannya selevel dengan makan bakmi dengan 500 cabe. Misalnya belum apa-apa lu udah masuk materi arpeggio dengan sweep picking, padahal buat mainin chord dengan genjerang-genjering aja tempo lu masih amburadul. 5. Salah pilih guru. Ini bahaya banget sih, apalagi kalau lu niat belajar gitar malah berguru ke Cimande. Pulang-pulang lu jadi tukang urut. Serius, guru itu adalah mentor yang harus memantau perkembangan lu dan juga hambatan lu. Kalau guru lu selalu kasih lu materi sesuai apa yang lu mau dan bukan apa yang lu butuh, mendingan lu ganti guru. Soalnya guru kayak gini cuma mikirin iuran bulanan lu aja dan gak peduli dengan perkembangan lu. 6. Gak peduli teori. Ya, gitaris pemula emang gak bisa pamer dengan teori dan jujur aja lah teori itu ngebosenin. Tapi dengan belajar teori, lu akan lebih mudah menyerap materi yang sifatnya teknikal. Ini sama aja dengan penghayatan seorang penyanyi yang bisa bahasa Inggris dengan yang one, two, three aja kebalik-balik dalam menyanyikan lagu 18 and Alive. Dengan teori, lu bisa berkembang dari tahu ke bisa dan akhirnya paham. Dan dengan teori, lu bisa kembangin satu materi menjadi banyak materi untuk membuat gaya lu sendiri. Tuh, gua kasih linknya di atas ini. 7 kurang bergaul. Jujur aja, ini terjadi pada gue sampai sekarang. Ini karena gue punya social anxiety disorder, ya. artinya gue nggak bisa berinteraksi dengan orang lain seperti orang-orang pada umumnya. Makanya gue merasa banyak terbantu dengan adanya era internet dan YouTube, di mana gue bisa memilih teman dan bahkan ngeblok orang yang gue nggak suka tanpa gue harus kenal dulu. Tapi ini bakal jadi masalah kalau suatu saat nanti gue harus berada setanggung dengan orang yang sama sekali nggak pernah gue ajak komunikasi. Kita di pemula biasanya menghindari bergaul supaya nggak ketahuan begonya. Tapi siapa tahu kebegoan lu itu sebetulnya nggak jadi masalah buat kitaris yang lain lain, dan lo malah mendapat masukan berguna dari mereka. Dengan bergaul, lo akan memiliki akses lebih luas untuk bentukkan leaks, memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan gigs, dan akhirnya membentuk circle yang solid dan sifatnya simbiosis mutualisme. Kedelapan, tidak subscribe channel YouTube channel Rocker dan tidak mengunjungi blognya. Ini adalah kerugian dan kesalahan paling besar bagi gitaris pemula, karena channel inilah yang bisa gue jamin memiliki konten yang terjaga kualitasnya baik bagi pemula maupun bagi expert yang butuh penyegaran untuk memorinya. Dan di blog Calon Rocker, lo bisa dapetin materi channel YouTube ini dalam bentuk tertulis berikut tablatuknya. Nah, begitulah kesalahan umum gitaris pemula. Silahkan tulis di komen kalau ada yang gue lewatkan. Gue Calon Rocker, out.